¿Propietaria? Sí. Oh, mucho gusto. Yo soy Pablo García, encargado seguridad del grupo Telenor. ¿Quién cortó esa fibra? ¿Cuál? Ese, cable. ese cable negro que está ahí. Ah, ese cable. Eh, estaba eh, envuelto en el palo negro. Ah, Usted sabe qué le generó eso a Telenor. Ah. Que le fue el servicio desde ahí hasta Salcedo, incluyendo todos esos sectores de por ahí. Ese, eso no es un cable común y corriente, eso es fibra óptica. Oh, ok, porque ese cable como estaba envuelto si usted en se cable, fija, mire, mire aquel allá. Oh. Eso se deja para cuando hay avería, no, la fibra no haya que empatarla y se ala ese cable y luego se lleva donde, donde lo cortaron. En este caso, ustedes provocaron una avería y unos gastos y unos cortos de que no, no se lo imaginan. eso es fibra óptica, eso es un cable común y corriente. ¿Me Entonces veo, anoche los muchachos estaban trabajando aquí. Sí, los muchachos me dijeron, veo, eso no, eso no hace, no, eso no está en nada. Yo creo que era este que me hablaba. No, no, no. Óyame, si usted se fija, si usted se fija, allá en el poste de luz, está lo mismo. Entonces, eso no hay por qué cortarlo. Hay una cinta que venden que se llama Precaución, que son amarillas, que la venden en un rollito, que la venden en cualquier ferretería y le habían puesto si hubiese quedado mejor. Y no nos provoca lo que nos provocaron. no hay problema, vamos a resolver. Bueno. Porque inocentemente, en realidad, yo me dice lo que... Me imagino que fue los pintores que lo cortaron. ¿Ah? Me imagino que fue los pintores que lo cortaron. Y le dio trabajo cortarlo. No, se subieron acá y como estaba enredado en el palo, ellos le, como una, incluso hasta yo le busqué el cuchillo para que lo tocaran. Sí, porque le dio trabajo, porque eso trae un protector, por donde va la fibra. porque No, este estaba acá tirado ahí arriba. Fue uno que había acá. Ok, porque ese... No, ellos tienen razón, estaba. Ese, yo sé que hacía mucho. ¿eh? Óyame, esa, eso, eso genera una avería. Y ahí para abajo, todo el que tenía servicio de Telenor, la noche no vio televisión hasta que no lo arreglaron. Imagínense usted que llegue cansado de trabajar a su casa, aprende un televisor y no tenga, no tenga señal. Sí, tiene razón. Sí, no, eso fue lo que pasó, pero no hay problema, vamos a ver qué hagamos usted y yo entonces. No, no, usted se comunica con Julio Vargas. Julio Vargas, ok se comunica con Don Julio, se identifica, la, propietaria de la farmacia. Y ¿Le da su número de teléfono? No, yo le voy a dar mi tarjeta. Ah, ok. Te le dice que Pablo García estuvo por aquí. No, la verdad, yo, la del problema. No, no me está diciendo, yo no frase muy, yo tiene eso, porque, o sea, yo pensé que era este, yo pensé que era este, era aquel, porque, sí, porque en verdad que no estaba, no me está dando cuenta, que él no estaba. Claro, claro, eso es cierto. ¡Gracias!